Hindi, gagawa na ako mamaya ng lampa ng pag malabo. Lamp. Ay, ilagay doon sa lamesa. Teka, baka ma- makumba ko, masunog pa. Ay. Kasi kung kumain ng kanin,